über diesen Kampf gegen die Wassersteuer in Irland erzählen wird. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe ein, also ein, Plakat mitgebracht, da steht drauf, ähm, von Dublin nach Berlin ähm, bis nach Athen, Nein zu Repression und Nein zu Austeritätspolitik. Und es ist tatsächlich was, was wir gerade international erleben, dass überall versucht wird und auch hier aus dem Herzen der Bestie der deutschen Bundesregierung, die diese Kürzungspolitik europaweit mitbetreibt, wird versucht, tatsächlich ganze Völker zu knebeln. Die Griechinnen und Griechen sind aufgestanden dagegen, haben eine linke Regierung gewählt. Es war auf alle, vor allem möglich vor dem Hintergrund von Massenprotesten, von unzähligen Generalstreiks. Das ist das Produkt, was wir in Griechenland sehen. Und das ist eine Ermutigung, nicht nur für uns hier, sondern auch für Menschen in Irland, in vielen anderen Ländern. Und in Irland, und deshalb habe ich dieses Plakat mitbekommen, gibt es seit Monaten eine Kampagne gegen eine Wassergebühr, die von der Regierung eingeführt werden soll. Es ist nämlich so, dass die Regierung in Irland wie auch in anderen Ländern versucht, die einfachen Menschen für die Krise zahlen zu lassen. Und in Irland also gibt es jetzt Widerstand dagegen. Es gab eine Demonstration im ähm, November von ähm, über 100.000 Leuten, von 100.000 Menschen in Irland, das ist, wenn man sich das so mit Berlin vergleicht, das ist so, als wenn in Berlin so 100.000 oder mehr Leute auf die Straße gehen. Das ist ein kleines Land, vier Millionen Menschen. Ähm, und äh, die sind aufgestanden, haben gesagt, wir zahlen nicht für eure Krise. Diese Steuer soll eingeführt werden vor dem Hintergrund, dass es in Irland jetzt wieder einen gewissen Aufschwung gibt. Von diesem Aufschwung sehen die einfachen Menschen in Irland nichts. Und ähm, die Regierung ist jetzt ziemlich unter Druck davon, dass es zu diesen großen Protesten gekommen ist, aber auch, dass sich immer mehr Arbeiter ähm, an ihren Arbeitsplätzen und in den Nachbarschaften organisieren, um gegen diese Wassersteuer äh, mobil zu machen. Und es hat jetzt nicht nur Massenproteste gegeben, sondern es gab im November auch eine Blockade von ähm, der, ähm, dem Auto der, Premier, Premierminister, der stellvertretenden Premierministerin, die zur Labour-Partei, also zur sogenannten Arbeiterpartei, dort gehört, die Teil der Regierung sind und aufgrund einer mehrstündigen Blockade ähm, kommt es jetzt zu Festnahmen seit Montag. Montag sind äh, die ersten vier Mitglieder der Anti-Austerity Alliance ähm, festgenommen worden, darunter auch Mitglieder der, der irischen, des irischen ähm, Parlaments, Paul Murphy von der Socialist Party und andere, die jetzt festgenommen wurden. Es kam gestern erneut zu Festnahmen ein 16-jähriger Junge, der von zehn Polizisten morgens bei seinen Eltern abgeholt wurde und heute haben sie einen 14-jährigen festgenommen. Das ist der Versuch der Regierung, äh, mit Repression zu antworten auf eine Massenbewegung ähm, und und Sie ähm, sagen quasi, dass es nicht legitim sei, mal zwei Stunden ein Auto der Premierministerin zu blockieren. Und ich kann nur sagen, die haben das Recht dazu, dass es legitim. Leute, die ihre Jobs verloren haben, die ihre Arbeit verloren haben, ähm, bei denen gespart wird, dass die noch nicht mal dann auf die ein bisschen weniger feine englische Art vielleicht ähm, da eine Blockade machen und sagen, wir zahlen nicht für eure Krise, ähm, wir stehen solidarisch hier an ihrer Seite. Und es gibt einen wichtigen, ein wichtiges Zitat von James Larkin aus der irischen Arbeiterbewegung. Äh, das heißt, ähm, the, the great only appear great. Ähm, äh, jetzt habe ich das auf Englisch vergessen, ungeschickt. um, <laughs> ähm, the great only appear great because we are on our knees. Let us rise. Zu Deutsch, die Mächtigen erscheinen nur groß, weil wir auf unseren Knien sind. Lasst uns aufstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Griechen und die Griechen sind aufgestanden. Die Iren stehen auf. Die uns gemeinsam aufstehen. Die beste Solidarität, die wir mit den Griechen leisten können, ist den Widerstand hier aufzubauen gegen das Gesetz gegen, zur Tarifeinheit in Solidarität mit den streikenden Erzieher und Erzieherinnen, die bald ähm, kämpfen werden und natürlich hier gegen die Bundesregierung, die Politik im Interesse der Bankenkonzerne betreibt. Dankeschön. Also, lasst uns aufstehen. Ja, ja gut. Okay. Ähm.